simu. So we thank God na tunainua Mungu kwa sababu ya yale yote ambayo anafanyika na yale ambayo Mungu anafanya katika maisha ya wengi, na jina la Kristo Yesu litukuzwa kwa jambo kama hilo. Hivyo hiki ni kipindi ambacho tunakiita mwanga wa maisha, ambapo kwa maisha ya mwanadamu lazima mwanga upatikane ili kwamba wanadamu wakasonge mbele bila kurudi nyuma, na jina la Kristo Yesu likatukuzwe siku zote. Hivyo basi tunataka tuingie katika neno la Bwana. Ninashukuru kwa muda mfupi huu ambao tumekuwa pamoja, the response from the western part of our country Kenya, it is very well, kupitia kwa Samaritan Radio. Mungu anazidi kujidhihirisha, Mungu anazidi kujitukuza, Mungu anazidi kutenda mema, miujiza, me, Testimonies are coming in, and we give God all the glory, the credit. We take it back to our Lord Jesus Christ, who is doing great kwa familia, kwa wanafunzi, kwa wanaotarajia uh, kupata masomo ya watoto wao. Tunatukuza Mungu kwa sababu ya kila jambo ambalo Mungu anafanya. Hivyo basi, ninasema karibu wewe ambao unatusikiza mahali ulipo Mungu akubariki sana, alika mtu mkapate kusikiza hizi dakika thelathini, na kama vile mtangazaji Frank ametangaza na akasema kwamba kama uko na hitaji ya maombi, you can just text it, ama unaweza mtumia ujumbe na ninajua atakuwa ananipea, na Mungu atazidi kutukuka na kuinuliwa siku zote. Na hivyo kabla ya mambo yote, lazima kwanza tuanze na maombi ili kwamba jina la Bwana likapate kutukuka. Wacha na tukapate kuamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako, mtakatifu wa mbinguni. Ni asubuhi njema hii ambayo umetupea na ukatupa nafasi, mtakatifu wa ajabu ya kupata kusikiza na kuumenga mkate wako Bwana, katika hii studio yetu 88.3 FM Samaritan Radio. Bwana mabwana, neno malaki na neno katende mema, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Ninafunika network yote kwa damu ya Kristo Yesu na moto wa Roho Mtakatifu. Dakika kama hii nachukua mamlaka na uweza katika jina la Yesu Kristo, kutiisha chini ya nyao zetu kila ufalme wote wa giza ambao unaweza inuka na ambao unaweza kutuzuia tukapate na tusipate kupenya. Bwana wa mabwana, nenda ukapate kutamalaki. Zungumza na mioyo ya watu, zungumza na mawazo ya watu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Malaika wa Mungu, nenda ukatembee kila kona katika kila nyumba, mali ambapo hii sauti inafika Bwana, na itakapofika Mungu ajabu kapate kuzungumza na mioyo ya watu. Roho Mtakatifu wa Mungu, ungua kwa kutamkika kusiyotamkika, ungua kwa kunena kusiyotamkika na maneno ya mwanadamu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninajua Roho Mtakatifu ni wewe ambao unauhisha na kushawishi mioyo yetu kumpokea Kristo Yesu. Ninaomba kapate upate kuchukua ushukani. Tawala mawazo yangu, tawala hisia zangu, tawala dhamira yangu, tawala mawazo yangu, tawala maneno yangu, Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa yale yote ambayo umekuwa ukifanya na yale ambayo unaenda kufanya tukuka na uheshimiwa kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tamalaki kwa kuwa wewe ni Mungu mwema. Tia maneno ya hekima, tia maneno ya ajabu, maneno yaliyo na mamlaka kwa utukufu wa jina lako Jehova, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen, amen, amen, amen. Karibu sana msikilizaji, mahali pale ambapo unanisikizia kutoka. Mungu akapate kukubariki na kukutenda mema. Hii ni 88.3 FM Radio Samaritan, kipindi ni mwanga wa maisha. Kama tulipokuwa tunaanza hiki kipindi, niliwatangazia nikawaambia, mwanga wa maisha ni Kristo Yesu katika maisha yetu, na hivyo basi, pasipo na umwanga wa maisha ngiza itakutanda kwa maisha, ngiza itakutanda kwa familia, ngiza itakutanda kwa biashara yako, ngiza itakutanda kwa afya yako, ngiza itakutanda kwa masomo yako, ngiza itakutanda katika kuangaika kwa maisha yako na kutafuta kwa kila siku. Lakini siku ya leo hii ni sauti ambayo ni ya mtu aliyeye jangwani akikutangazia ya kwamba kunao mwangaza unaweza patikana katika ngiza yako. Hivyo basi, asubuhi ya leo, mahali popote pale ulipo, ninataka ukapate kulitega sikio lako, ukapate kubarikiwa na neno la siku ya leo ambayo Jehova lilitia katika moyo wangu. Watazamaji wote na wasikilizaji, mahali mulipo, ninaangiza malaika wa Mungu, ninaangiza Roho Mtakatifu wa Mungu katika mapenzi ya Kristo Yesu, katika mapenzi ya Mungu Baba akapate kukunguza kwa hali yako na dhiki yako, kwa hali yako na kilio chako, katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Bwana tembea, upako wa Mungu vunja nila na ukainua miziko ambayo ni mizito, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Siku ya leo Mungu akaweka ujumbe katika moyo wangu na ningependa kushiriki pamoja na wewe. Hivyo basi, tegea sikio lako na ukapate kunyenyekea. Vunja kiburi chako, vunja kujua kwako, vunja mambo yote ambayo unayojua na ukapate kutegea ujumbe wa siku ya leo. Utabadilisha maisha yako. Usijali uzee wako, usijali miaka yako, lakini ukategea ujumbe wa siku ya leo na utabadilisha kubadilisha maisha yako. Maandiko inasema ya kwamba utakaponisikia nitabadilisha maisha yako. Sikiza sauti ya Mungu na ataenda kukubariki. Ujumbe wa siku ya leo unatoka kitabu cha Yohana mbili Ujumbe wa leo unatoka Yohana mbili kuhusu kitendo ambacho Yesu alitenda alipokuwa chini ya jua, na ni kuhusu harusi ambayo ilikuwa Kana ya Galilaya. Kuna misari mingi ambayo tutasoma, lakini nahitaji sana tukaangalie mstari wa pili na ujumbe wa siku ya leo ni huu, rahisi sana. Mwalike Yesu katika hali yako. Huu ni mwaliko. Watu wa Mungu, nisikize, huu ni mwaliko kumkaribisha Yesu kwa hali yako. sijui ni hali gani, inaweza kuwa ni kifamilia, masomo, afya, biashara, watesi wako, hali ngumu unapitia mke wako, mume wako, watoto wako ukosefu katika maisha yako. Nimetuma nikueleze, mwalike Yesu katika hali yako. Yohana mbili kuanzia mstari wa kwanza, maandiko inasema hivi: na siku ya tatu palikuwa na harusi huko Kana mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwepo. Thank you Jesus. This was a wedding. And the Bible says in that wedding, the mother of Jesus was also in that wedding. I don't know which situation are you in and what people are in your situation. It might be your parents, your brothers, your sisters, your cousins, are ah, in your situation. We find a man who had a wedding. And in the third day, the Bible says there was a wedding. And in that wedding, the mother of Jesus was in the wedding. The kind of people you invite things in your situation matters a lot. Watu naoalika katika hali yako inajali sana. Andiko inasema huyu mama alikuwa amealikwa na alikuweko katika harusi. Wacha tuendelea kusoma ili tukapate kuelewa. I feel you, Holy Spirit of God. Verse number two, it says, Yesu nae amealikwa arusini pamoja na wanafunzi wake. There were many people who were invited in wedding. But this man discovered one secret. If I will not invite Jesus, if I will not invite the mother, if I will not invite the disciple, there will be a problem. Ni nani ambao umealika kwa harusi yako? Ni nani ambao umealika kwa ndoa yako? Ni nani ambao umealika kwa biashara yako? Ni nani ambao umealika kwa kazi yako? Ni nani ambao umealika kwa pesa yako? Ni nani ambao umealika kwa maombi yako? Ni nani ambao umealika ni nani ambaye amealika Huyu mzee alikuwa na harusi, na maandiko inasema mama alikuweko. Najua ya kwamba sio hao watu peke yao walikuweko, wanafunzi walikuwa kumi na wawili, kuongeza Yesu, kuongeza mama hao ni watu kumi na nne. Harusi nzima haikuwa na watu kumi na nne peke yake. Kwa nini maandiko inatueleza watu wa kumi na nne peke yake? Mpendwa, ni kuonesha ya kwamba ni ya muhimu. Kuna watu ambao unafaa kualika, kuna watu ambao wanafaa kuwa katika hali yako ambao unapitia. Nimetumwa na Jehova nikuambie, kwa watu ambao unaalika kabla ya hao watu wote. Anza kumwalika Yesu, mwalike Yesu kwanza. Mstari wa pili uko very specific. Biblia inasema ya kwamba na Yesu alikuwa amealikwa. Ndiyo, kuna watu wengine walialikwa, ndiyo, kuna watu wengine walialikwa, lakini mwenye harusi aliona ni heri sana kumwalika Kristo Yesu. Hawa wengine labda watakuwa ni wakukula na kufurahia peke yake, lakini nikimwalika Yesu kuna kitu ambacho kitafanyika. Nimetumwa ndani ya hii nyumba niongee na mama, nimetumwa ndani ya hii nyumba niongee na mzee, nimetumwa ndani ya Radio Samaritan niongee na mtu ambaye anayenisikiza akiwa mahali popote alipo, nimwambie invite Christ Jesus in your situation, invite Christ Jesus in your family, invite Christ Christ Jesus in your finances whenever you invite Christ uh, in your finances, He will recorrect and place you in the right path. He will correct the matter and place the right way. Ninasikia mchungaji unanisikiza. Wanarika ndio hao wameanza kuyumbayumba, wamama ndio hao, unapewa kesi kila wakati. Mwalike Yesu kwa hiyo hali nimetumwa nilete ujumbe. Mwalika Kristo Yesu kwa hali yako, kwa mahitaji yako, kwa ndoa yako, kwa hali yako ya kupungukiwa. Invite Christ Jesus. I know you have financial crisis. I know you have financial crisis. But in the problem of your finances, invite Christ Jesus. I know you are sick. Ninajua wewe ni mgonjwa. Ninajua kuna mtu unajua mgonjwa, unashindwa nibebe mkate na maziwa nimpelekee badala ya haya. Nenda umpelekee Kristo Yesu siku ya leo. Maandiko inasema mtu huyu aliona ni heri sana kumwalika Kristo Yesu katika ile harusi. Wewe ni nani umealika kwa ndoa yako? Ni nani umealika kwa mambo yako ya pesa? Ni nani umeamlika kwa masomo ya watoto wako? Ni nani umealika katika maombi yako? Ni nani umealika kwa hiyo mboma? Watu wengine tumealika ni wachawi, watu wengine tumealika ni wenye wivu, watu wengine tumealika kapuskapayadayaga. Mama Yesu aliyealikwa hakuwa mtu mwenye wivu. Mama Yesu aliyekuwa amealikwa hakuwa mtu mwenye wivu, hakuwa mtu mwenye wivu, hakuwa mtu mwenye wivu, hakuwa mtu mwenye wivu. Wanafunzi walioalikwa, Yesu aliyealikwa, hakuwa mtu mwenye chuki. Many people we invite, they are so jealous. rather than making you rise, they want to kill you. Who have you invited in your situation? My advice, by the help of the Holy Ghost, by this grace, mwalike Yesu katika hali yako, mwalike Yesu katika hali yako. Mwalike Yesu katika hali yako. Maandiko inazidi kusema mstari wa tatu, hata ndivai ilipowatindikia. Hey, ee, wacha nikuambie, kuna kupungukiwa, lakini katika kupungukiwa kwako ni nani yako katika kupungukiwa kwako? Ulialika nani wakati ulipungukiwa? hilo jambo ambalo limekupungukia ni nani ambaye ulialika? Mungu ananiletea mama ambaye anaenda wodi saa hii. Oh my Jesus kelebando zaka likapaya gadose kebeledia. Mtu ambaye anaenda hospitali nisikiza katika hii radio in the mighty name of Jesus. Invite Christ Jesus in that moving. Mwalike Yesu katika kwenda hospitali Mwalike Yesu kupeleka huyo mtoto shule, mwalike Yesu kwenda hiyo kazi, mwalike Yesu kwenda hiyo interview, mwalike Yesu kwa hiyo ndoa yumba Hey, eh, mama na mzee, kijana na mama wanatesekea kwa ndoa siku ya leo, mwalike Yesu. Nilipigiwa simu juzi kutoka Uganda. Familia ambayo inakaa ni kama imekwama. Mzee wameoana ni mwaka mmoja tu, hawana hata mtoto. They called me and they said, Pastor, my husband has a kidney problem. We have just married one year. Nothing is happening. We have not gotten the child. The husband has no job. The wife has problem also. Belly is disturbing. I told them by the help of the Holy Ghost can you invite Christ Jesus in your midst? Hey, the report changed. The report changed. These people are celebrating today. I am here to let you know you need to invite Christ Jesus. When you lack something, now Christ is inside it. There will be a solution. hata divai ilipowatindikia, mamaye Yesu akamwambia hawana divai. Hey. Oh. Who are in your situation? Ni akina nani hawa walio katika hali yako kwa kazi ambayo unafanya? umeajiriwa, unajua tu bosi yako peke yake. Wacha nikuambie, sio bos tu peke yake, lakini Yesu ataregesha furaha ikikosekana katikati ya ndoa yako, hiyo furaha itarudishwa. Amini maneno ambayo anakuambia. Maandiko inasema mstari wa tano mstari wa nne Yesu akamwambia mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Hey, the time has not yet came my time has not yet came. Ninajua kuna wakati na wakati wa Mungu ni sasa. Woo! Hii neno ni tamu. Wakati wa Mungu ni sasa. Wakati wa Mungu ni sasa anaenda kutenda, maana umeingia na ukaamua nitatendewa. Umeshamwalika Yesu. Oh, thank you Jesus. Hebu tuone mstari wa nne, mstari wa tatu unatuonesha ni vizuri kuzungukwa na watu ambao wana wivu. Ni vizuri kukuwa na watu ambao wamekuzingira, wanaweza beba mzigo wako. Huyu jamaa wa Kana ya Galilaya, Jesus asked, ni nini tuko na wewe mama? What has this one has to do with us? Hmm. Maandiko inazidi kusema hivi, mstari wa nne mstari wa tano mamaye akamwambia akawaambia watumishi lolote atakalowaambia fanyeni <laughs> it is the time to obey turudi mstari wa pili maana niko karibu kumaliza Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja naye alikuwa amealikwa rusini pamoja na wanafunzi wake. Child of God, invite Christ Jesus in your situation. Invite Christ Jesus in your circumstance. Invite Christ Jesus in your life. Nimetumwa tu nikutangazie leo, mwalike Yesu katika maisha yako, katika njia zako, katika kila jambo lako, na utakosa suluhisho. Invite Jesus in your life. Huu ni mwaliko, mwalike Yesu katika maisha yako, mwalike Yesu katika maombi yako. Invite Jesus in your situation. Because of time I will end it there. Kwa sababu ya wakati nitamalizia pale, lakini nasikia Mungu akiniambia kuna mama mjane, kuna mtu ambaye ni yatima, ameona kuangaika, amelia, ameteseka Usiteseke tena, mwalike Yesu, mwalike Yesu, mwalike Yesu, mwalike Yesu, naye atabadilisha hiyo hali. Ningeendelea na huu ujumbe, lakini kwa sababu ya wakati lazima nikatizie. Nataka kuomba na mtu ambaye ako kwa kazi saa hii ako kwa kazi saa hii, ananiambia mchungaji, nataka kualika Yesu kwa maisha yangu. Mstari wa pili umetuambia mwenye harusi alialika Yesu na hakuaibika, hakuchekelewa. Mambo yalikuwa mazuri, mwanzo yalikuwa mabaya, katikati ikaharibika, lakini maana Yesu alikuwa, mambo yalibadilika. Nataka niombe na wewe ambao unasema namwalika Kristo Yesu katika maisha yangu. Invite Christ Jesus in your life. He will correct any error so that you can march forward in a great and mighty way. Wewe ambao unayesema nataka kualika Yesu kwa maisha yangu, omba ya maombi nyuma yangu. Wekelea mkono wako wa kuume kwa kifua na useme ya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako mimi mwenye dhambi. Dhambi imekuwa mizigo mizito, dhambi imekuwa mizigo mizito. Yesu, nimekuja niondolee hii mizigo mizito na kualika kwa maisha yangu, maana nimetambua, maana nimetambua Yesu ukiwa kwangu sitaaibika, sitatindikiwa na divai, sitatindikiwa na divai sitatindikiwa na divai. Asante Yesu kwa kunisamea dhambi zangu na kunipokea upya, niumbe tena, nikuwa mwana katika ufalme wako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuokoka. Mtu aseme amen. Wacha ni kuombee. Baba, katika jina la Yesu ninaombea huyu mtu ambaye amesema ya kwamba nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana kuanzia siku hii kwa maisha yangu. Baba, mpe neema wale wote kupitia kwa kipindi hiki cha mwanga wa maisha wamekiri Yesu ni Bwana, naomba ukawape ushuhuda. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini, amen, amen. Sema mara tatu, nimeokoka, nimeokoka, nimeokoka. Amen, amen, amen. Wacha niombe na mtu ambaye anayesema ni mgonjwa. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I declare over this sick person, pona katika jina la Yesu. Wewe uko na watesi, ondoka kwa hiyo shimo la utelezi kwa jina la Yesu. Wewe ambao unasema nataka upenyo wa kifedha Tembelewa na malaika wa utajiri kutoka kwa ufalme wa mbinguni. Wewe unayesema nahitaji mume wangu apate kazi, kila minyororo ya kukosa kazi tunaikata in the mighty name of Jesus Christ. Wewe tumbo yako ambayo imefungwa, ninafungua ifunguke, ipate watoto in the mighty name of Jesus Christ. Huyu mtu ambaye wakati mwingine anasikia ni kama kichwa inaruka, ninafungua maisha yake in the mighty name of Jesus Christ. Kuna mzazi ambaye ananiambia mtoto wake Akona hali ni kama kila wakati anakaa kama anarukwa na kichwa. Kindly after this just call me, na Mungu atakutendea. In Jesus' mighty name we declare every bondage be loosed in the mighty name of Jesus. Thank you, Father, for what you have done and what you will do. In Jesus' mighty name, we pray, believing. Somebody say amen. God bless you. My name is Pastor Jared Mudama. Online Nipata YouTube Jesus Restoration Ministries, Jared Ministries, Facebook utanipata Jared Mudama Mutua. Namba yangu ya simu ni sufuri saba tisa tisa tisa ina saba mbili mbili saba. Narudia tena Zero oh seven, triple nine, four seven, two two seven. God bless you. Receive the light of life. Oh, is Jesus. Amen, amen, amen. Kwako studioni.